és un dia eh, molt important dins de la comunitat, no? ha estat el naixement del Guru Nanak Devji. El Guru Nanak Devji eh, va ser el primer sikh, és el fundador del sikhisme. Eh, quan va néixer el sikhisme a Índia hi havia molts temes, eh, desigualtats i sobretot un rol d'una dona i sistema de castes. Doncs el Guru Nanak Devji per eliminar totes aquestes discriminacions, aquest sistema, va crear el sikhisme perquè tothom senti eh, igual. No només se celebra a Barcelona, sinó a totes les ciutats de, Eh, de Catalunya, on viuen els Sikhs i eh, en tots els arreu del món es celebren igualment de mateixa, de mateixa manera. No? El Guru Granth Sahib Ji eh, eh, són escritura que van escriure els gurus. No? Per nosaltres és el guru vivent, guru real. Eh, en el sikhisme és la màxima autoritat. No? Quan fem eh, una festa tan important no? dins de la comunitat, doncs eh, eh, acostumen a llegir el grup Grancev. Es diu Akhand Pat Sahib, vol dir eh, lectura eh, sense parar. Doncs dura, començarem nosaltres aquí el dijous i acabarà el dissabte al matí. Sri Guru Granth Sahib Ji de Paash, Darshan da Dhyan Tarke Bolo Ji. El diumenge farem una processó amb una carrossa decorada i acompanyem el grup Gran Sergi. El dia de la processó, com que participa molta gent dins de la comunitat i també gent d'aquí, doncs eh, eh, farem un dinar comunitari obert a tothom. Sigui on sigui un gurdwara, sempre hi haurà menjar per tothom. I això no vol dir si som rics i donem menjar, sinó eh, el que tenim compartim amb els altres. Els xics són vegetarians, per això el menjar també seria vegetarià. El dissabte mateix eh, vendran els voluntaris xics, doncs eh, començaran a preparar, fer preparació. Yep. ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਜਣੀ ਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ els sikhs som sants i soldats, perquè quan va néixer el sikhisme doncs, ens obligaven a convertir en islam els mogols. No? Doncs els sikhs no acceptàvem, doncs, eh, aquella època eh, feien arts especials no? per defensar el sikhisme i per defensa pròpia. Després passa un grup de gent que netegen el carrer i després eh, passen aigua, tiren flors és com un senyal de respecte cap al Guru Sergi. I després passa els cinc estimats i aquesta crossa on va el Guru Gran Sergi, el Gebre sagrat. Darrere va un equip de música, doncs eh, van cantants pels carrers, els himnes del Guru Gran Sergi i darrere va tota la gent que participa a la processó. El sikhisme és, eh, és una religió oberta a tothom, no només per la processó, sinó el Gurdwara o sempre està oberta per tothom, perquè és més, més aviat per la humanitat que pels sics. No?